céu nosso clamor. amar, mas até lá aviva-nos, aviva-nos quando o céu beijar a terra. Pararemos de clamar, mas até